өмүр күнүн кудайга жети кыйналып турганымдан жанымда жоксуң бүгүн келсе деп бирөө жарым денем от менен жалын түпкүчтөй түйүгөндө sevgimdin surayberi Üzül gönlümü dümdün uçuğun olay beri bulay beri Çerçap gittim çerçadım in Çerçap gittim çerçap жандалбас ушул жашоо жанымдан өтүп туруп жанымдан өтүп туруп Кабарым карып барат сагынчыма Sevgimdin suray berim Üzülgönümü tümdün Uçuğun olay berim olay berim Çarçadım min Çarçadım min Çarçadım min Çarçadım